大家好，我是方松明。今天我们在库肖德市的一个别墅。这个别墅已竣工，并且包含十二栋独立的别墅。 每一栋别墅分别是二百平方米，额外拥有四百平方米的花园。 别墅有两房、六个卧室及一个客厅，宽敞、舒适，非常适合家庭居住。 别墅离爱琴海步行五分钟距离，交通也很便利。